Cornélio Aros, bilionário do chiclete de bolas, irá adotar um bebê menino. Esta cestiña está a Exactamente lo que você quería, un bebé menino. Oh, qué lindo, un bebé menino. de cavaliño. vaiven va y ven! brinque con su filho. <laughs> Nossa, que lindinho. Lindo mesmo. O ¡Oh, Junior! O ¡Oh, Junior! Ahí va la bola. Agora vamos tentar mais uma vez. Isso mesmo, garotinho. Joga a bola para o papai. toca la bola para papá y Garotiño. Sí, vamos, ¿eh? ¿Vosé quiere jugar más, ¿eh? <laughs> sí, adiós, Beni do otário. Entre-se na Makes the other woodpeck. Ooh, so it doesn't make sense. Francesco scorregadia. pequeno acidente pode tornar-se fatal, não é? Hum? O que o senhor precisa mesmo é de seguro. Eis aqui uma de nossas apólices cobertores. Ela lhe cobre completamente. Mas talvez o senhor prefira esta apólice tiriqueta. Ela paga em dobro. Como direi, em caso de morte acidental. Hum? Assine aqui. Companhia de Seguros Vida Brava, pólice de 10 mil pratas. Em caso de morte acidental do pica-pau, seu beneficiário será Zé Curubu. Receberá a soma de 10 mil pratas assinado pica-pau. Ei, se você pensa que vai me esfriar e receber as 10 mil pratas, está pirado. Você vai receber as 10 mil pratas só passando por cima do meu cadáver. pamonhas, paçocas, petecas, perucas, pica-pau. todos contentes. E eu também vou ficar contente. morte a rigor. Arizona, a cidade de um só carro fúnebre. Procurado vivo ou morto, Zeca Urubu por matar 273 xerifes. Calma, pessoal, calma! Como vosso recém-eleito xerife, botarei o Zeca Urubu para fora desse território. Vocês vão ver. Ah, é? Bem, é melhor começar a correr, xerife. Segura! Cantina do Golfo de Milburn, 365 jardas. Oh, vejamos. O primeiro tiro foi na rocha, o segundo se perdeu, o terceiro foi sobre a grama, o quarto É, acertei dois. Foram seis. Hum, o resultado está ficando mais difícil. Procura-se xerife. Paga-se a pensão para a viúva. Paga-se em dobro por morte natural. Billy Soluço Selvagem. Tarados, ninguém se mova! Eu e o xerife vamos tomar um gole juntos. Não é, xerife? O que vai querer? Vai tomar uma soda? Whisky velho bafo de onça. velho olho vermelho, whisky velho olho rosa Brasil. Saída de emergência. super, super sorvete delícia gelada com soda. Hum, gostoso. Escute as bolinhas. Tome uma delícia gelada agora. Somente 25 centavos. Bilhares Liverpool. Metade do preço. Venda especial. Sua grana. Minha grana. O senhor me ofende profundamente com suas incinerações. Além do mais, é um abuso à minha integridade e veracidade. Em conclusão, é uma grande mentira! Loja do Prego, meio preço. Roupas para damas e cavalheiros. isso, neném. Sou um legítimo cavaleiro rusticana. E já que estou cheio de cicatrizes, talvez você e eu podemos dar umas voltas e tomar uns tragos. Que me diz, neném? Uma criança. Ouça, neném, eu não quero esse miserável dinheiro. Eu só quero você. Eu estou gamado em você, neném. Sorveteria do Chico Malte apresenta a delícia gelada. Ei, cara, me dá uma delícia gelada. <laughs> Está bem, baixinho. Atenção todos os rancheiros, cuidado com o lobo dente de onça, o matador de ovelhas. Josefina, Levene, Ana, João, Cleides, Graça, Mabel. Oh, cadê a Mabel? veloz. Tudo o que tem a fazer é vigiar o dente de onça. Veloz, saia já daí, vamos! Não tenha medo, Veloz. Está vendo esse apito? Hum, bem, se o lobo aparecer, é só apitar assim. E eu venho correndo e atirando. E lembre-se, você tem que ficar em pé. Bem, tá bem, mas que não aconteça outra vez. <laughs> Veloz! Volte já pro trabalho! Anda! Vamos logo! se para de brincar de lobo, porque ele pode aparecer mesmo e você vai se arrepender. Hum, tem algo esquisito por aqui. Use roupas lobo, ternos e vestidos, 100% lã. Homero? Não sei não. Pensei que ele nos seguia. Pobre Homero, precisa de óculos. Joia, que dia para se voar. Avisto mais de um quilômetro. Desculpe-me, <laughs> Homero, você precisa de óculos. <laughs> ah, é? Eu te mostro. Droga, eu acho que preciso mesmo de óculos. Tiros, 10 tiros, 25 centavos. os óculos. Não repita mais isso, senão eu te dou. Ah! Te assustei? Conhece um bom oculista? Está bem, sabidão, você que pediu. Ah! são nada agradáveis esse bando de pombos. Com licença, estou procurando um oculista. Ah, por ali. Obrigado. Aliste-se agora. Força Aérea dos Pombos. Lá dentro, hein? Recrutamento quero ver o doutor. Muito bem, filho. Assine na linha pontilhada. Eu abaixo assinado e a lista da Força Aérea dos Pombos por 20 anos. <laughs> Eu que não havia pensado nisso. Agora um pequenino exame. São só formalidades. Excelente! Muito bom. Espantoso. Incrível. <laughs> Oh, vai muito bem, filho. Você é sensacional. Nossa pátria precisa de aves como você. Túnel do Vento. Furacão. Túnel do Vento. Eu não sabia que era tão difícil arranjar uns óculos. Como te disse, filho, vai indo bem. Só mais um teste está todo pronto. Óculos! Cirurgia. Aberto por engano. Eu só quero um par de óculos. Tudo bem, filho. Leia a segunda linha. Vá para trás. Para trás. Atrás. Atrás. Muito bem, você passou. Força Aérea dos Pombos. Legal, estou vendo, estou vendo. Polícia Militar. Ei, sargento, o que eu vou fazer quando acabar de descascar essas batatas? Batatas? Que batatas? Telegrama para o senhor. Fica Seu teste de cinema aprovado. Pronto. Apresentar para trabalho nove horas. Preciso usar cartola. Companhia de filmes Abelha. Oh, joia! chapéus. Leôncio, proprietário. Liquidação de chapéus. Brisa do mar. Para Cuca Quentinho. Sim, senhor. Muito legal. Quer comprar um boné, garoto? <laughs> Eu quero uma cartola. É claro, aqui tem uma, filho isso de cartola? Seu pequeno tolo. <laughs> Que legal! Vamos experimentar o tamanho. <laughs> Ah, o tamanho está jóia, mas não encaixa. Uh, vamos fazer parar. fazedor de roscas. Ele afirma isso. Está despedido! Não entre com a luz acesa. sangue do Joe. Glória Cobilona oferecerá hoje o jantar musical em sua mansão. Jantar. Ah, vamos, vamos, vamos agora, vamos, comecemos o treino. Posição, assim. Ah, ah, ah. Now everywhere that Pepe goes, this boy of his he proudly shows He big cigars around the block, not one by one, but by the box. Continue. Estádio. Ah, arena! Um dia, garoto, você lutará aqui como seu papai lutou. Feliz aniversário, Pepito! Feliz aniversário! Pra mim! Que legal! <laughs> Oh, Pepito! A music genius is the kid. Respect the old man, please, please. How can you make a fighter from? Aqui do one who wants to beat a drum. Oh, esse barulho me deixa completamente louco! Papito's mama's feeling bad to see her husband looking sad. And though she hates to say, okay, she lets the old chap have his way. Está bem, papai. Ensine Pepito a lutar boxe. Certo, garoto. Agora vai aprender a vencer um campeão. Vamos, um olhar de mal. papai, Pepito? Agora distribua socos, garoto. Ah, está bem, papai. Ei, papai, isso aqui é ótimo. Hoje, luta do campeonato. Ele mata o cara! O garoto está aqui é uma brasa! No canto direito, iluminado o campeão. E no canto escuro, Pepito Chiquito. nossos recordes anteriores. Repito aqui hoje. Pepito, sensação de bongô. Bongo. Pepito cria novo ritmo. Giardinelli, Fertilizzante. solos para Madame Hi-Fi. La 哎，就。